Raia wameipokea jinsi ambavyo anajirekodi clip wakiwa anaendelea kuifurahia ngoma hii mpya ya Diamond platinums ambayo amepiga kwenye mtindo bongo flava. Unajua, it's been a long time watu hawajasikia Diamond akiwa anaimba ngoma ambayo ina Kiswahili sana sana na ina mahadhi pia ya Kitanzania, kitu ambacho yeye pia mwenyewe nafikiri alikuwa analifahamu hilo, na ndio maana kwenye platform zake za mitandao ya kijamii ameweza kuelekeza moja kwa moja kwamba huu ni wimbo ambao ni special kabisa kwa mashabiki wake wa Tanzania ambao unazungumza lugha ya Kiswahili. Sasa ukiachana na hilo pia na kurudisha mpaka wiki tatu zilizopita, Diamond unakumbuka alitoa video ya wimbo wake ambao unaitwa Iyo of course ni wimbo aina ya amapiano. Uh, huu ni mziki ambao una asili kutoka South Africa na kwenye ngoma hii diamond alikuwa amemshirikisha focalistic kutoka south africa amewashirikisha pia mapara ajas pamoja na mtoshi gazi hao ni baadhi ya watu ambao wameshirikishwa kwenye ngoma hii hapa sasa moja ya vitu ambavyo nakujuza tu ni kwamba haikupita muda baada ya diamond kutoa video ya hiyo uh, unakumbuka pia alikiba alitoa video ya ngoma yake ambayo inaitwa jilas ambayo amemshirikisha msanii mycon kutoka nigeria pia so kulikuwa kuna ushindani mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii kati ya diamond pamoja na alikiba ambaye anazungumzia timu Mondi pamoja na timu Kiba, kila mmoja wakiwa wanajaribu kuonyesha jinsi gani ambavyo timu ina nguvu na views zinaenda kwa kasi ya hali ya juu pia. So ushindani ulikuwa ni mkubwa sana. Sasa imepita wiki tatu tangu huu ushindani uweze kutake over. Sasa moja ya vitu ambavyo nashia na wewe ni kwamba mm, wimbo wa Diamond hiyo mpaka sasa hivi umetizamwa na watu takriban milioni saba ndani ya wiki tatu, huku wimbo wa Alikiba ambao unafahamika kama mm, Jealous wenyewe umetizamwa na watu takriban milioni sita na laki tisa kwenye mm, youtube channel ya alikiba pia sasa diamond ni kama ameona apige dongo pia kwenye eh, insta story yake na hii ni dongo kwa watu ambao wametafsiri kwamba huenda akawa analipeleka moja kwa moja kwa alikiba pia kwa sababu eh, ile hali ya alikiba kupata views wengi sana kwa chapchap ni kama iliwashtua baadhi ya watu na stori za kununua views pia zikawa zinaendelea kuzungumzwa na vitu vya namna hiyo pia sofa so diamond ameposti ya uh, screenshot ya ngoma yake hiyo ya hiyo na chini ameandika acheni maisha ya kufeki kwa ajili ya sifa maana feki havidumu na mwisho wake ni aibu hicho ndo ambacho likiandika diamond platinums wakati ameshia hiyo screenshot ya wimbo wake ambao unaitwa hiyo ambao umefikisha takriban watazamaji milioni saba kwenye youtube chaneli yake ndani ya wiki tatu tu na baadhi ya watu wametafsiri kwamba huenda ujumbe huu diamond anaupeleka moja kwa moja kwa alikiba na eh, ni kama anampiga dongo hivi kwamba kuna haja ya kuto kutumia njia zingine kama ambavyo kwenye mitandao wanasema maroboti kwa ajili ya kupata views na vitu vya namna hiyo pia so far so good so kama una comment yoyote tuweke hapa